Evo mene opet. U, slučno sam pregazio neko. Tek samo da se parkiram, ne znači ovo lep auto. A, malo sam ga ogrebu. Eh. Čekaj, pozvam neki auto za četvoro, čekaj, znam i pravi. Imam ja auto za četvoro, Vid, vid, savršen auto. Ajmo. Imam ja te... Vidi bila. Jo, izvinio sam da pregazio. Slučajno, Aaa, pucaj me, neki banditi. Juuu. Ja. Не. А у мене. Я поки що мало до мене окремо є. Утайте! He's lost the ammo, roll out, one. Мой мотор, мой мотор. Єботи мотор. Узміть ту пушку. Місію номер топ. Ajmo, roll out, roll out. Idemo. A ne možemo uzeti motor. A, ma jebeš motor. imamo motor. Brum, brum, brum, brum. E, ja, ovo, ovo trum. Jeste, ispred tebe. Nemoj da gažiti, nemam toliko auta, molim te. Gumu si mi pravo. A, jebem ti mat. <laughs> bye, bye. Uh, dobro, ako ćemo tako. <laughs> <laughs> ne. Vuđi <laughs> Leži, blizu smo. A <laughs> oh, fuck! Krst gaming. e, uzet ćemo Nikolina. Nikola ne miri se znam kako je čuo. Ne znaš. Oh. Truje, hoćeš ti sa ovim Danilom gdje ideš? Pa sam podkršen fucking Danilom. Čekam 4 minute sada, možeš? Ili uzmi ono tamo preko. Da, kad tebi hidra. Dobro, ja ću ti ići G klasom. Kaže, true, ja te pratim ovoj G klasi. A ja vrat, otišao. Kilometar. Kilometar. <laughs> Fuck. Vidio, ja otišao dole u pičku mati. Ne, već ti ćemo tamo kolima. Daj, daj otišao Niko, otišao ni. Ne možemo. Ti ćemo ga, aj. Kurac će ga stigneš. Ma nećeš ga stići. leti, brati. Ima krila. Skrrr! Uiii. Ne morate ništa raditi, verujte mi, ja imam opet kontrolu. Ja mislim da ne vredi plivati do ovog. Plivati? Pa pa da si ti ram? Mi se snimao ugar na glavu. Ja ne znam o čemu ti pričaš. Idemo na još jednu montažu, tu smo za 5 minuta. G-Wagon. G-Wagon. G Ah, fuck. Evo nas. Gdje ste vi? To je... Tako zvan Gvagen. Alo! Viš da je neogreban skroz, ti si ga sad udario. U top stanju i ti ga sad tako sjebi. Ja mislim, ja mislim da je ovo bilo prelako za mene i da bi trebalo da vam dam neki posao koji ćete malo vi više raditi, a ne samo ja. Mam, ja, aj E da, ja vas, evo, uđet ću ja, ne brini ti <laughs> Policija! <laughs> ne! Ili ja! Ne, iskoči se srčno, fuck. Buze, i ovdje koliko može. Au, a, pokupio me auto koji se eksplodirao. Sad gorim dok ga srčujem, pomozite. <laughs> Beži. Oto putu. Gdje ti? Ne vez, uzet ću G-Wagon. Možda sam nešto bolje. A, Mićko već rešava posao. Pametan. Za kod nekih ovdje. <laughs> Ja sam trenutno undercover. Niko me neće naći ovdje. <laughs> Ozbiljno. Nikad me neće naći ovdje. <laughs> Ozbiljno sam pobjeg. Ono, truth. Nemoj, nemoj, nemoj. Ovo je moj freshly new G-Wagon. Malo sam ga upgradeovao. Puci ga Nikola, puci ga. Ne! <laughs> Novi je! Ne! Ah, fuck me u kontejner si mi bacio se odgorim. Ovo je, <laughs> ovo je diskriminacija. Ne, G-Wagon! Truj <laughs> G-Wagon. Ovo se zove Avanture 7. Lizerovo ti je malo tvog člapera. A ne, ne znam ja o čemu ti pričaš. Evo ti još bolj, još isto crven. Aaaa, moj hante. <laughs> moj G-Wagon. No, no, no, no, no, no, no, no. E, Nikola, nešto mi sladak. Idemo! Pazi, Vili, beži! Beži, Vili! Staviš mišlju, daj me sredinu, Pazi, tru! Zašto ja? ja idem drugi. Pazi! A, da. To bi da vozim, ne da jedem. Sljedeća stanica, Arkada e, prošli smo arkadu. Molim? Prošli smo arkadu. Au, a jebi ga, samo moramo kod cijelog grada ponovo, izvin. Eh, tako. Sljedeća stanica, arkada. Nikola, nije što će žensko, baš gej. Opet je prošao. Aj jebi ga, samo moramo opet cijel krug. Ah. Pičku <laughs> mati, šest krugova se vrtimo oko. Eh, idemo sad. Sljedeća stanica, arkada. Evo nas, stigli smo. Aha, eto nas, viš Danilo je ovaj bio dobar i stigli prije vas. policija, dođite brzo u pomoć. Evo, prevedem <laughs> ne znam čio lijep auto, ali... Tako? <laughs> na voz! Paci na voz! <laughs> Gle kako možeš da poletiš u dvije sekunde, može? Uiii. <laughs> alo, alo. Pomažite mu da umre. Ko će da pripali? Mislim da nije trebalo tako da prođe. Uiii. Aj nabavimo isti kombi da ga odnesemo tamo kuda se ništa nije desilo. Ajde. Ne onda mu nikad ne kažemo za ovo. Ajde, ja idem tražim već. Ajde, ja ću tražim online. Ja ću tražim kupujem prodajem. Ja ću tražim u Našao sam. E, vi našao sam jedan sličan, vidi. Treba biti beo i treba kombi kao onaj, zove se Bravado. E, slično jeste. I da, veoma slično tome. Gde sad naći kombi u pičku, mate? Ste našli? Juri Meksikanac, to sam našao. <laughs> Tražimo sada identičan kombi. Loše je duvati cigaru. Tako je. Vjesno čovjeka kako pušći, ja ga sam zvijem. Tako je. Juri me milicija i to je laž. Stani! Ne, neću! Našao sam kamion. oh, ja sam našao auto, ja našao mene. Možda ovo nije taj, ne znam. Ja sam kupio novi, viš kako si ja. Baš je lep, neću ga ništa. Тобі use the entrance, Хайд, падай. Йдемо. О, дичте. А! Чекай. Zašto sam... A,